Thank you. Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa lagi pada hari ini dan ada lagi unboxing. So unboxing kita pada hari ini uh, dia tak ada box. <laughs> Tapi memang barang ni rare lah. Memang sangat-sangat rare. Saya rasa uh, tak banyaklah orang yang ada dan juga uh, nak beli pun susah dan lah sekarang. Okey, apa barang saya maksudkan? Ha, tak ada box lah. Jom kita lihat. Ah, uh, ni dia. Ha. Oh, apa ni? Seketul. Ha, apa? Kalau nama dia di sini tulis uh, launcher grenade, grenade launcher lah. Ha. Okay. So ini yang di attachkan uh, pada bahagian depan lah. Pada bahagian depan uh, M16 ke ataupun uh, M4 ke apa-apa M4 lah. Ha. So nama dia M 203 Granite Launcher tapi yang ni bukanlah barang real walaupun dia memang besi ya memang kebanyakan dia besi cuma part ni lah yang nylon dan memang kalau tengok macam ni macam pelik kan tapi memang agak menarik lah ha. okay. dan dia ke, uh, datang berasingan dengan ha, dia punya kita panggil launcher dia lah dia punya uh, launcher lah ni panggil okay, 40mm alright So kita tukar angle dan kita lihat secara lebih uh, lah alright Okay, so inilah uh, launcher granite ataupun granite launcher kita alright sebelum tu kita tengok dulu dia punya uh, panggil peluru lah ha. so dia macam ni uh, kalau anda boleh nampak tak nak fokus pula dia Okay, dia tulis 40mm so memang ni 40mm dan ni daripada stainless steel lah cuma ini yang nylon So tempat masukkan gelbo di sini dan di sini tempat masukkan gas. So di sini tempat release dia. Kalau ada gas dalam ni nanti diketuk, so dia akan release lah. Okay. Ha, dia boleh buka macam ni. Kalau anda nak service repair dalam ni ha. Okay. So setiap satu ni lubang anda boleh masukkan dalam 3 ke 5 biji lah gelbo. So banyaklah juga. Cara masukkan gelbo dia mudah saja. Macam ni kena ada split loader lah kalau tak susah lah nak masukkan satu-satu so macam ni saja. ha macam ni ok saya masukkan tiga setiap satu ni dan uh, bahagian bucu di sini agak tajam so dia akan macam terpotong lah jailbore ha macam tu lah masukkan jailbore penuh lepas tu isikan dengan gas uh, 134A dan masukkan ke dalam launcher so sebelum tu uh, kita timbang dulu kita mulakan dengan timbang lah kalau launcher ni saja uh, ataupun uh, peluru lah kita panggil ni beratnya 169 gram dan kalau launcher ni 1 kilo 1043 1 kilo lah ha. alright so sekarang kita lihat lebih lanjut uh, pasal launcher ni ha, ni bahagian atas ni memang besi memang besi ya seketun bahagian atas ni besi so dia ada uh, launcher grenade 40mm M apa 203 so ada ni frogman ni katak satu so di sini dia boleh ikat kepada rail di bahagian bawah uh, M4 ke ataupun apa-apalah yang dia boleh ikat ha, nampak Okay, ha, lubang besar Okay, di sini uh, tempat nak masukkan uh, peluru tu senang saja. You tekan yang ni, nampak? Dia tekan, boleh tekan lah. Tekan dan slide ke depan. Ha. Lepas tu, yang ni masukkan ke dalam dan tolak bagi lock. Ha. Dia ada safe mechanism eh. Kalau macam ni, dia dah safe. Kalau nak tembak, kena tekan macam ni. Ha. Lepas tu, tarik picu lah. Ini memang macam ni, ini besi kalau anda tahu dia memang bahagian ni dia tahan kepada uh, receiver M4 ha, macam tu lah so kalau dah tertembak sekarang memang tak boleh tembak lah sebab tak ada gas kan dah tembak lepas tu untuk reload keluarkan yang ni ha, masukkan yang baru hmm. bahagian belakang dia macam ni ha, di sini dia boleh ikat lah Memang seronok untuk dimain dan uh, selepas kita buat close up sikit Kita pergi kepada testing shooting lah Kita nak tengok dia berterabunya macam mana Sebab FPS memang tak dapat lah sebab dia berterabung sangat So cuma boleh buat uh, shooting lah Okay? Jom Okey, so sekarang kita akan buat testing shooting. So ni dia yang sudah dimasukkan gearbox dan ni ya launcher kita. Masukkan. Alright. Okey, ni safe dah dibuka. Sekarang jom kita lihat ah. Okey, satu, dua, tiga. Okay, so kita dah kembali daripada uh, testing shooting tadi. So, bagaimana? Menarik kan? FPS memang tak lah nak buat kerana dia berterabur kan. So, uh, cuma boleh buat kadar ala shooting sajalah. Diharapkan kalau anda berminat untuk um, channel ataupun konten di channel kami ini, pastikan anda uh, tekan button subscribe di bawah ya. Okay, so barang ni memang tak adalah untuk dijual sekadar buat review saja, kerana um, dah bahaya sangat lah <laughs> nampak lah sensitif sangat lah so tak adalah untuk dijual kalau anda berminat dengan konten kami lagi uh, teruskanlah bersama dengan channel kami ni ya. Okey, saya rasa sampai di sini saja untuk uh, kali ini dan kita berjumpa lagi pada video akan datang kalau ada. Alright, saya Sean daripada Brasimania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye-bye!